Halo teman-teman rocker. Ya, ya, gue tahu ini bukan channel buat bahas film, cuma ini Avengers loh, dan gue ini ngefans juga sama Avengers, walaupun gue ini sebetulnya anak DC, gue juga udah sempat bikin dua cover lagu mereka, yaitu lagu Iron Man sama lagu di Avengers itu sendiri. Sebetulnya gue ini adalah anak DC, cuma gue nggak tahan untuk login dulu ke account gue yang lain yang khusus channel ngebahas film, jadi gue bahas aja di sini. the record being adrift in space with zero, on the promise of rescue is more fun than it sounds. From what I went out four days ago, oxygen will run out tomorrow morning. sini dikasih lihat bahwa si Tony Stark ini ada di dalam sebuah kapsul atau apalah yang melayang-layang di angkasa, udah kehabisan bahan makanan, oksigennya juga tinggal sisa satu hari, dan ini bukan Tony Stark yang gue suka karena yang gue tahu Iron Man adalah Tony Stark dan Tony Stark adalah Iron Man. Jadi gue pengen ngelihatnya tuh Iron Man itu harus mewah, keren dan ya serba lengkap lah. Makanya film Iron Man 3 itu termasuk salah satu film dari Marvel yang gak gue favoritkan. Tapi ya kita lihat aja di film Avengers Endgame nanti ini sebetulnya adegan apa. Ini unik ya, jadi bukan pakai clipping-clipping gambar superhero mereka, tapi seperti adegan waktu si Thanos menjentikan jarinya. kostum Thanos. Di layar monitor ini lu bisa lihat ada si Scott Lang alias Ant-Man, terus udah juga ada Spider-Man yang lagi ditonton sama si Banner ngeliatin temen yang pada mati ya. We lost all of us. friends, we lost family, we lost part of ourselves. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini apakah ini Hawkeye seperti Hawkeye yang kita kenal? Kita lanjutin aja. This is the fight of our lives. This is gonna work, Steve. Nah, gue bukan pengamat Marvel sejati ya. Jadi kalau ada yang tahu apa arti kata si Steve bilang gue tahu apa yang akan gue lakukan kalau rencananya nggak terjadi, tolong tulis di komen ya. Nah, inilah yang gue suka dari trailer-trailernya Marvel. Uh, setiap kali nonton yang muncul adalah pertanyaan, bikin penasaran, dan bukan kayak kalau gue nonton trailer DC yang ujung-ujungnya kita malah tebak-tebakan, oh nanti bakal begini, bakal begitu, terus udah gitu terungkap memang kayak begitu. Oke, kita lanjutin lagi. Hi, uh, is anyone home? Eh, bentar, bentar, bentar, bentar. Ini Scott Lang, Scott Lang si Ant-Man nih. Ini yang barusan di depan ada di display dia tuh mati, sekarang dia muncul lagi. Two Di sini si Ant-Man bilang bahwa mereka pernah ketemu di airport di Jerman yaitu kejadian Civil War. Nah si Captain America bilang apakah ini pesan yang lalu? Apakah ada multi universe juga di Marvel atau segala macam? Gua nggak tahu. Ya dan film ini baru bisa kita saksikan April tahun depan Cuman pasti bakal muncul trailer-trailer selanjutnya Yang gak sabar gue tunggu Segitu dulu buat sekarang Gue Calon Rocker out